Arratsaldeon Jon Andreok Espainiako Gorteetarako hauteskunde kanpainako elkarrizketak Euskal Telebistan gaur azkenengo elkarrizketa gainera ostiralarekin batera igandean izango direlako hauteskundeak. Rafa Sain de Rozas elkarrekin Podemosen kongresurako Gipuzkoako hautagaia gurekin. Sain de Rozas eh, jauna Arratsaldeon. Arratsaldeon Jon. Azken eh, legealdian e, bi presidente izan dira Espainia estatuan, alde batetik Mariano Rajoy bestetik Pedro Sánchez eta legealdi honetan zelorpen izan ditu elkarrekin Podemosek. Agian, eh, lorpenik handiena izan da, Europako gobernuik eh, ustelena bota al izatea. Egia da, gure botuekin bakarrik ez dara lortu, hor gehiengo bat lortu egin zen zentzura mozibaren inguruan, baina egia da baita ere, hori lortu al izateko ekimena Podemosi zeokiola, eta Podemosek eh, erakutsi zuen ahalmenarekin, paktuak eta borondateak mugia erazteko, hor probatu genuen nola gehiengo progresista bat eratzeko erdi-erdian elkarrekin Podemos dagoela. Eta legaldi berriera begira, lehentasunen hartan, hiru lehentasuna aipatu beharko bat zen dituz, zein aipatuko zen dituzke. Argi dago, legaldi berrirako gobernu bakarreko legaldia ez dela izango, e, anitza izango dela gobernua edo gobernuari utziko dion gehiengoa, eta horretan gu protagonista izateko asmoa daukagu. Sánchezekin, parte hartu nahi duzu e gobernu horretan. ekin eta eskubide askatasunak defendatuko duen edo baina ez edo zein ordain zariren truke guk gure baldintzak ipiniko ditugu, bere garaian ere ipinu, ipinu genituen eta horregatik zantzezekin adostasunik ez genuen lortu guk ezigitu egin genituelako jendearen bizitza hobetzeko baldintza batzuk berak e, betetzeko prestatuta ez egoen eta horregatik uko egin genion horri. Esan genezake hortaz, e, zuen espektaktibak orain arte ez dituela bete? Ez, ez, ez, bere garaian sostengua eman genion izan ere mozio, e, zentzura mozio aurrera ateralizateko, baina argi utzi genuen eta horregatik presupostua adibidez aurrekontua berarekin adostu genituenean, gure baldintzak emipin genituen eta gainera hor ikusi egiten da gutxieneko soldata edo ailokairuen arauketaren inguruko neurriak, eh, lan prekaritatearekin e, amaitzeko neurriak, hori guztia izan zen Podemosen ekarpena. Baina fidatzen zarete, Sánchezekin oraindik ala dagoeneko ez zaretezi. Kontua ez da fidatzea, ez da fidatzea, da lan egitea, maigainen ipintzea, neurriak eta pres zaudete ala ez. Ez gara fidatzen, Sánchezek esaten duenean, bere planetan ez dela zartzen zidadanosekin nahi adostea, ze kalkulatutako zehaz gabetasunean adierazten da, esaten duenean, bueno, ez dago nire planetan, horrekin zabalik utzi nahi du, eta horregatik ez gara fidatzen esaten duenean, ez gara pakatuko, ze bere garaian ikusi genuen zegin zuten, eta abalos ministroak adibidez esan zuena, edo bere, bere partiduan nik badakit, adibidez, eh, hemen Euskadi edo Katalunien, etxaila sozialista askoi inolako grazia egiten, baina abalosak adibidez er, esan zuen, edo estatuko beste hainbat eh, lekutan sozialistek esaten dutena. Ikusi besterik ez dago nola, orain atera da eh, estatuko e, ustelkeriaren zareak nola, saiatu zen eragiten zertarako eta Sánchez Podemosekin eh, adostasunik ez, eh, ez aurkitzeko, baita ere ziudadanosekin zozer egiteko. Horregatik esaten dugu, arriskua ez dela bakarrik Vox edo eskubien e, itun hori. Baizik eta Sánchez ziudadanosekin ituna egiteko. Ja, eta... Estatuaren estoderia aipatu duzu, bai. zuei, zuzen zuenen eta bete-betean iglesiasi eragin dion kontu bat izan da, polizia politikoarena, hori garbi dagoela iruditzen zaizuela, oraindik lana dagoela egiteko? Oain, lana dagoela egiteko, lehenko gunean eh, ministroak esaten zuen ja estoldeiekin eh, amaituta zegoela eta hori bukatu eman zirekela eta handiak gutxietara Lamokloako komunikazio arduradun bigarrena uste dut dela, hor den behar zuen zela, bere etxean zeukatena e, sartuta zegoelako buru belarri horretan. Ez ez, horretan eta ustelkeriaren inguruan mugitzen estatuan, mugitzen, mugitzen den eh, askoren inguruan eh, ikerketa sakonen beharra dago eta ez dago bat ere amaituta. Eta Ciudadanosen eta alderri sozialistaren arteko gobernu bat eratuko balitz, Podemos elitzateke barruan egongo, baina hori Ezkerreko ala eskuineko bat izango litzateke? Eskuinekoa. Eskuinekoa, argi dago. E, eskuinekoa ez da bakarrik e, maila ekonomikoan, bai, lan baldintzetan edo ikusi beste, ez dago lan prekaritateri guzti dugunean nok egin ditu lege, e, azkenengo legaldi otan e, lan baldintzak e, arautzen dituen legeak eta dekretuak edo. Bai, izan da, PP, baina baita ere, garaian, pesoen. Eta orain, al izan duenean, ez lan e, eraldaketari ekiteko, ez ez dute. Osa, azkenengo momentuan, pesoek beti beldurra dio benetako aldaketak egiteari. Eta horregatik da, hain garrantzitsua bere ondoan Podemos egotea, bere ondoan, edo gobernua Podemosekoa izan ez, baina eh, aurrakoiak diren indar politiko guztien artean bultza hori egitea zebestela argi dago eta eskarmentua daukagu nola sozialistek bakarrik egon ez gero edo beren harima jakobinoa eta eskuindarrari e, mesede inez gero ba, zer egiten duten. Baina sintonia bat agertu da debatetan, ez? Atrasmediako eta Radio Televisión Espainolako debate horietan Iglesiasen eta Sánchezen artean. Egia da, eta, eta, gainera ona da, ona, ona da oso atzo bertan egon nintzen e, odon erorzarekin, ez da baten donostin eta oso giro honean, eta elkarren e, ulermena lortzeko lekuan gaude, baina horrek ez du esan nahi, ezin diegula leboratu zehazgabetasunik eza hori, eta gauza bat dela, e, hori da, Sozialista edukaten gauza bat, bai honetan, baita naziotasunaren e, inguruan gauza bat dela e, hemen edo Katalunian esan dezaketena eta estatuaren beste lurralde batzutan esaten e, dutena aldiz guk gauza berbera esaten dugu hemen eta Andaluzian eta Extremaduran naiz eta horrek kostu politiko bat ekarri aldizan. izan. keskatuta agertu zarete kanpainan zehar, oraindik kezka hori bada abstentziaren ingurukoa? Nik ez dut uste momentu honetan, baina ez dute, gertatzea, baina kampainan zehar ikusi dudana izan da mobilizazio maila haundian, ez eta oporraldia izan, baina jendea ilusioz dago eta kontziente da jokoan dagoenaz. Beraz, eh, ez dut uste hori arrisku bat izango denik. Parte hartzen egiten dizue. Bai, noski. Bai, noski ikusi besteik ez dago Andaluzian, eh, segertatu zena, no leratu mhm. zen eta parte hartzea garrantzitsua da oso. Zentzu horretan korreo sen gertatzen ari dena pista bat ere eman lezake. Jendea postabidezko botoa eskatzen ari da, ilada luzea daude. Horrek esan lezake igandean parte hartzea hondiagoa izan ditekela, ohikoa baina. Bai, korreo sen gertatu den izan da jende asko eh, hori e, oporraldia hartu nahi zuela edo kanpoan egongo egun egunotan, beira Araban adibidez gertatu dena eta normala da jendea aldez aurretik arduratzea eta zinez gara, zinez te zinez da, nien ustez lotxagarri esan da, zenolako eza korreozen eh, adetik eta estatuaren aldetik benetan zerbitzu bat, zerbitzu on bat iriatarrei eskintzeko, hori konpondu behar izango zen. Kampaina amaitzen ari da eta atzo eman zen duten mezu bat ere behiratu, nahi nioke esan zen duten inoiz baino biziago zaudetela eta zarata guztien gainetik eh, aritu zaretela. Honez da izan edo, barne krisia, Podemoseko barne krisia amaitu direla, Ba, e, aspaldi, ametu inziren, nik badakit eh, onartu egiten dugunean eh, akatzak egin ditugula eh, hori esan nahi du, Osa, jendeak zer zigortu egin du. Podemosen, baloratze negatiboa egiten zenean eta horrek gala, e, hainbat botuen galera ekartzen zuenean, horren atzean zegoena zen banaketa zigortu egiten dela eta normala da. Baina banaketa horiek eta iskamila horiek eh, aspaditia gaindituta dago eta ikusi besteik ez dago kanpaina nola guztion artean batuta joan garen eta eta hortik dator eh, orain gure indarra ez bakarrik Baina inkestek eh, kontrako zerbait ere badiote botokalera izan ditekela ala zuek inkesta huetan azken inkestetan argi printzaren bat ikusi duzu bai nagunean etbek eh, etb fokusek azkenengoak bigarren ematen zigun eta gainera joera gorantza Beraz, eh, duela la urte, hirugarren lekuan geratuko ginela, ez da zuten eta lehenengo geratu ginen, berain, orain bigarrenera argi da, osea eingo dugun, ez ez. E, gabe, gu konfidantza handi daukagu, kanpaina ikusi dugulako, argi daugu inkestek esaten dute gorako joera dauela eta horretan gaude. Programa hori bitxat begiratu da, zuek oso kritiko agertu zarete, Espainiako konstituzioa betetzen ez delako kanpaina honetan. Bai. Bai, bai, bai. Estatuko konstituzioak hiru hitzarmen hiru ardatz nagutzi elkarbizitza arautzeko ipintzen ditu. Bat da lurralde antolaketarena, beste bat eh, eskubide askatasunena, eta beste bat izango zen duintasuna eta bardintasuna eta eta benetan bizitza ona izateko berrezkoak diren euskarri materialen ingurukoa dela lanbaldintzak, dela ezebizitzarako eskubidea, dela eskubide ekonomiko guztien ba horretan guztietan arriskua handia dago, ez bakarrik eskubien arteko ituna dela eta baita ere e, sozialistek e, eh, ziudadanosekin ituna egiten egiteko duten eh, tentazioan erortzen badira. Mm. Beraz, horregatik defendatu nahi izan dugu konstituzioan, gu konstituzioan aldaketaren alde daude, baina konstituzioa beteko balitz, Lehenko gunean, eta komunista garela. Zenolako egoeretan egon garen non konstituzioa betetzea hiru ardatz hauetan komunistatzat hartua izateko motiboa denean. Azkenengo ardatz horren ninguna galdetu nahi nizuke. Ba, eh? Posible alda politika publikoak abian jarrita, eh, batzuen egoera hobetzea, baina beste batzuena kaltetu gabe. Hori posible da berez? Ba, ebira... Ala, beti sistema... egaltzen galtzen atera behar du. Eta erabaki horren norra aterako den galtzen. Edu zertan inor, galtzen, eh, justizia ikuspegi batetik galtzen atera behar. Sistema ekonomiko baten arrakasta nola nahi da, hor bi, bi iritzi, bi irizpide aplikatzen dira bat izango zen gehiengo baten hobekuntza. Eta beste bat koherentzia, gizartearen koherentzia. Ba bi faktore hauek kontuan hartuta azkenengo amabost urteotan gauzak zelan garatu diren, zertan aldatu den gure gizartea, eta txarrera joan gara. Eh? batzuek, gehien zukatenek obera joan dira, eta gero pobretu egin dira, ba, ba, gutxien eh, zukatenak baita e, ertaldeko klaseetakoak hori da, eta gure gizartearen koesioa, beti gure, gure euskal gizartearen arrotasuna, zertan eta beti eh, koherentzia horri buruz hitz egiten dugu, ba, koherentzia hori galdu egiten da. Momentu honetan, gazteek ez daukate posibilitateri bizitza egitasmo bat aurrera eman izateko, ez bizitza rako eskubidea betetzen ez delako edo lan prekarietatea, begira beste daik e, eh, lingua unian zuten PPkoek e, eh, sorteatzen zituzten eta kitzen postu, zen kontratu. Iaz egindako kontratu datik 6 milioi aste bete baino gutxeagokoak izan ziren. Edo e, aurten e, lingua ziren e, zifra lehenengo iru hilabeteotan kontratu gehienak izan dira hilabete baino laburragoak. Eta iraunkorrak badira ere, zugartzen baduzu, iraunkorren, eren bat, on, eren bat eh, euneko dira urtebete baino gutxeokoak iraunkorrak. Eta iraunkorren artean erdia ez da pasatzen bi urtetatik. Eraz, nola egin nahi duzu, pertsona gazte bat egin momentu honetan, inbetzat ditu nire semean, edo zure dineko jendearekin, eta eh, eh, esaten dugunean, gure buruari galditzen dugunean, nor galtzen du orain galtzen ari dena, da belaunaldi oso bat, inolako etorkizunik ez daukana, e, baina ez da gauza natural bat. E, eh, artutako neurrien ondorioa da, zediroa egon badago. Kontua da, nola banatzen den eta nola funtziona arazten den, benetan guztionzako e, eh, aberazgarritasuna sort dadin. Eta intzun ere, eh, lanarekin lotuta daude beste hainbat eh, gauza mundu honetan, ez, pensioak ere bai, kotizatzen denaren araberako pensioak jaso nahi direlako, edo jasotzen direlako, ez da. E, eh, zenbatekoa da pensio minimoa? Elkarri Podemosek, nahi luke, mila eta laroikoa izatea pensio minimo mm. hori, baina nondik e, finantzatu nahi da pensio hori bakarrik gizarte segurantzaren kutsatik poltsatik, ala zerrak ere ezarrita eta eta eskubide bezala jarreta mila eta laroi horiek. Galdera horri, galdera, e, galdera horri Eantzuna eh, ematearen lehengo eta hartu behar da kontzeptu abia bat, eskubide bada. Eta eskubide bada, orduan ez da ordaintzeko almena duen pertsonaren eh, privilegio bat. Eh, hori da abia eta abia hori hartuta, orduan politika publikoek hori gauzatu behar dute egikaritu, behar dute hori posible egin arazi behar dute. Beraz, horregatik izaten du alde batetik guri asko e, kezkatzen gaitu finanziazioa eta kotizazioekin ea ze den. horretarako, igual, itxegin egin dezakegu, nola, e, e, adibidez, e, lanpostuak e, sorterazteko inolako eraginkortasunik izan ez duten bonifikazioak kendu behar izango zen, lortu behar izango zen e, gehien daukatenek Eh, benetan e, ordaintzea eta ez eh, egiten den moduan ze saiestu egiten da bonifikazioak edo eksesioak direlata eta eta praktika nire soziedade impostutik ateatzen den dirua banketxe agundiek behar zutena baino askoz ere gutxiago ordaintzen duten beraz hori guztia berrikusi beharra dago baina gero eskubidetzat hartzen bada orduan aurrekontuen kontura joan behar izango zen eta ez bakarrik izatea ez, ez jasangarriak izan behar du eta jasangarritasuna zer da jasangarritasun finantzieroa. Beraz, bakarrik kotizazioekin. Eta orduan, nola jendea e, gero eta gehiago bizi den, orduan hil zaitez lehenago, bestera ez da jasangarria. Hori da jasangarritasun faktorea hori da. Konkretatzeko, ezkuntza edo osasunerako eskubidea daukagun bezala xe, mila eta laro gehi euro kobratzeko pensio eskubidea izan behar. Bai, hori, hori da bizitzea dien ipintzea, hori da duintasunari eustea, hori da benetan, Kontuan hartzea eta horregatik pentsionistek lingun, eh, ba, eh, atxo aterazen pentsionisten elkarteen sareak esan duela elkarrekin podemosen programa dela beren aldarrek kapenetatik hurbilen dagoena eta normala da guk hori defendatzen dugulako, bai hemen, baita Madrilen leku guztietan. Eta pentsio plan pribatuekin zer gertatuko da, pizgarri fiskalak endu hartzezkia, hori eh, aldundien eskumena da hemen, baina e, estatu mailan. Guk e, begirunez tratu nahi du hori, ez gara sartuko, osea, Madrildik ez gara, ez sartuko emengo kompetitzenetan, baina filosofia bezala, ezin da sistema arautu plan pribatuen arabera. Beraz, hori egin nahi duena, ba, askatasuna dauka, baina ez guztion diruarekin. Gaztain epadetu dituzu lehen eta etxe bizitza bat lortzeko daukaten zailtasun ere bai, lanarekin eh, batera. E, eh, etxe bizitza, alokairuko etxe bizitzen parke bat eh, sustatu nahi duzue, baina etxe bizitza horiek nondik etorreko dira, nor galduko du kasu horretan, jabe handien etxe bizitzak izango dira, etxe bizitza berriak egin behar dira, jabe pribatuen, baina iruzpalau etxe dituztenen etxeak izango dira, nor galduko du gazteik irabazi izaten. Blackstonek. Zagit, e, eh, entzuleguak e, eh, <laughs> dakien e, zer den momentu honetan kontuan hartu da zan den alokairuen merkatua eta merkatu inmobiliarioa gero eta gehiago konzentratu egiten da jabetza. Zapetzen dugunean e, alokairuak aterako ditugula eta neurtuko ditugula eta tope batzu ipiniko ditugula ez gara pentsatzen ari ba, jabe pribatu baten pisu badaukana eta hortik errentatxu bat ateratzen duena ez gara horretaz etxaiten ari <clears throat> realitatea beste batetik jo da. Gero gehiago fondo putrek kontzentratzen ari dira jabetza eta horretako eurek gainera kriston eragina dauka telegunean gure pilargarri Garrido gure sarrandaburu e, eh, Gipuzkoatik e, ministrarekin zegoen eztabaidatzen. Eh alokairuen gehien gehienezko prezioaren inguruko neurri bat ibintzeko eta lortze hart zegoenean dei bat jaso zuen nok eta Blackstoneek zuena horrelako fondoputre e, batek, esan ez, hau bere interesen kontrakoa zela, eta azkenengo momentuan horrek, esaten dugu, oza, praktikan ari gara hitz egiten hori epetzen dugunean, ez ziren hausartu. Eta lortzea zegoen akorde hori, ez zegoen eh, ateatzeik legealdi berri honetarako horretan biliko gara gu, baina horregatik, pisuak badaude, konzentratu da daude esku gutxitan, eta horiek galduko dute benetan jende gutxiaren interesen alde legealdi honetan e, legeak egite baditugu, eta horretarako eskatzen du jendearen konfidantza. Banko publiko bat ere sustatu nahi bai. duzen eh, zertarako da banko publikoa? Inbertzioak egiteko, baita ere sostengarritasunaren proiektuei e, eh, eldu al, al izateko. da bankak e, lurralde honetan egin duena, ez bakarrik maileguak egitea. Sistema finanziero osoaren atzean egoteko indarra beharra dago, baina interes publikoekin. Gero eta finanziatu hagoa den ekonomia batean nola liteke guztion interesak defendatzen dituen banku bat ez egotea. Gero, askatasuna egongo da banka pribatua egiteko eta garrantzitsua izango da oso. Baina, benetan, interes publikoa defendatzen dituen banku bat, bai bai baita ekonomia produktiboari e, zea, akulioa sartzeko eta eta arnasa sartzeko sistema finantziero publiko bat, baina publikoa esaten dugunean da eh, komunitatearen on publikoaren zerbitzupean dagoen sistema finanziero bat da e, bultzatu behar duguna. Gai askori buruz hitz egin da kanpaina zalantzarik ez dela, baina zuri zeri buruz hitz egin ez dela iruditzen zaizu eta eta garrantzia duela. Nire ustez, danaz, ba, gauza guzti eta zer hitz egin da, baina elkarrezketa honetan abidea zire eh, hitz egin ez dugun gauza bat, izango zen emakumezkoen eskubideak. Nire ustez, arratzbi daude, politika gintza guztietan. Eta, eta gainera irakurri jakin behar du, eh, irakurtzen denboren, denboren eh, alarmak eta, eta seinaleak. Ze, gure gure gareak zer esaten digun, ezta? Eta gure gaia esaten diguna da emakumen eskubideen garaia dela eta feminismoak markatzen du nondik joan beharra den benetan jasangarria, bizitza jasangarria izan dadin eta inguru babesa horregatik guk badauka gure zeruetz berde eh, plana eta horren arabera bai ekonomian, baita zaintza zaintzen eh, antolaketan, bai lurralde antolaketan maila guztietan zeharkako politika bat dela, nire ustez horiek dira kontuan hartu beharreko lehentasunak ba, feminismo era transversalean tratatu behar dela, hori, hori esan da. Amaituko dugu elgarrezketa hori, Rafa Sain de Rozas, e, Gipuzkoako autagaia, elkarrekin Podemosen kongresorako Gipuzkoako hautagaia, eskerrik asko, Euskal biztara etorri, etortzatik eta zorte hon, edatorren eh, domekan datorren igandean. Mirasker.